أعيد التلقيم هنا أعيد التلقيم أعيد التلقيم things. سقطت السبايك بي آخر لاعب باق أوفي لا تنسي تمارين الإحماء يا جد لا أريد أن يصاب كاحلك بالالتواء أثناء الركض بسرعة الريح أعيد التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم أفكت سيم أفكت أعيد التلقيم بي آخر لاعب باق Ugh. عليكم سوى المناورة حول حقول Halt die الإلغاء Schnauze, الإرث، Mark. وستكونون بخير سأشتري Nein, Digga, wir können nicht so gut spielen wie du mit deinen 2 zu 2. Wir sind alle so schlecht. أحتاج مساعدة Du hilf dir selber, schieb den Finger in den Arsch, dann weißt du, was los ist.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 قال سأصاب بآلام مبرحة في ركبتي أعيد التلقيم أعيد التلقيم هنا أعيد التلقيم سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد ماذا يفعلون بحق السماء؟ عندما لا تنفع الخطة يجب تغييرها أعيد التلقيم أعيد التلقيم شكرا استمروا في ذلك تم نشر الساتر عدد من الأعداء في الوسط هاي Bock mehr, Alter, ohne Witz. سقطت ال spike في الوسط رصد عدو في B ال spike معي تبقى عدو واحد مجرد بشر أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح هنا أعيد التلقيم فلاش فلاش فلاش أعيد التلقيم والآخر ميت سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد آه، هنا عليكم الهرب آخر لاعب باق آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفق هل يحتاج أحد أي شيء؟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 تبديل الجبهات يا بريمستون فالهجوم خير وسيلة للدفاع عدد من الأعداء في إيه؟ Come here, all here, all. All A. Team. Lealtad أسلق البصر زرعت السبايك هؤلاء الحمقى أحتاج معدات أعيد التلقيم Contract with Go Heal Project سأعالجك عدو في الوسط زرعت أحتاج علاجا تبقى عدو واحد لا توجد شحنات الفوز فلنجهز عليهم لا توجد شحنات Coming guys. be عدو واحد نافذة الشحنات آه. يمكن لقنابل الدخانية أن تحجب رؤية العدو سنتحرك بمجرد أعيد التلقيم بالعمل أعيد التلقيم أنشر الدخان انتشار الدخان رجعت السبايك سقط عدو عدو واحد آخر لاعب باق سوري تيم وأنا أحتاج إلى إعادة شحن I'm ليش <laughs> Come on, last round. Don't rush, please. وضعك في الوسط تبقى عدو واحد فاز المدافعون